Muslim memuliakan Ketua Masjid Al-Akram dan seluruh pengurus Imam Wadud Walal Qorib para ustaz banyak ustaz kalau ini yang bersopan-sopan kalau saya bukan ada yang ustazah Mahmawati dia beliau sudah saya anggap sebagai ibunda saya saya tak asing ya jadi saya datang ke sini serasa ibu sekalian, serasa bukan lagi orang lain, melainkan berkunjung ke keluarga yang jauh. Saya doakan mudah-mudahan pertemuan kita ini pagi ini mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Robbal. Ya yang banyak masalah segera diselesaikan masalahnya. Yang semua. Amin. Yang banyak utangnya segera dilunaskan. Amin. Paling kencang. Siapa yang minum paling kencang? Insya Allah ibu-ibu sekalian ilmunya lebih banyak daripada saya. Saya ini masih kecil, ya kan masih muda, umurnya baru Nah, ini ciri-ciri kalau ibu ibu di wajahnya bersinar berarti sering kena air wudhu. Dan ini adalah ciri nanti akan mendapatkan sama dari Rasulullah SAW. Nampak cocok kalau Alhamdulillah. Ya walaupun ada sedikit sinar-sinar dari aku. Jadi ya, saya tinggal di Breda 10 kota Bengkulu kemudian boleh itu aja status emang masih ada yang enggak jadi menantu mohon maaf ibu sekalian saya mengecewakan ibu-ibu karena saya sudah menikah karena saya bawa istri saya tapi tadi kalau saya tidak bawa istri saya saya kaku bicara istrinya tidak ada saya dimarahin gitu. Iya, mari. Ceramah itu paling susah ada dua. Yang pertama ceramah di depan orang tua. Itu pasti ngomong orang tua itu. Alas jadilah anak kamu masih kecil. Yang kedua ceramah di depan istri. Apa katanya? Jadilah, aku lah tahu kan. <laughs> Iya. Jadi alhamdulillah saya sudah menikah. Jadi jangan berharap nanti untuk jadi menantu lagi. betul. Cukup ya, itu perkenalan saya. Saya berserta omongan, ya. Nanti juga beliau juga akan sedikit menyampaikan sedikit sambutan. Mungkin ada tambah-tambah ilmu sedikit tentang bagaimana cara mengundang haji dan umroh. Bismillahirrahmanirrahim bersyukur kepada Allah Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 20 April 2019 Tadi pagi berarti tidak selesai Hah? belum biasanya kalau saya isi pengajian kalau lagi kue lah selesai gitu gue ini kan bentar lagi kembali. tata negara gue ada yang belum ada yang belum masuk mau sholat mau boleh Rasulullah boleh ya kan sambil mengendara motor boleh sambil jalan boleh juta bulan ini dikasih 500 dengan perbuatan. Jadi kalau sudah alhamdulillah, maka bagaimana perbuatannya diikuti dengan perilakunya. Itu baru bersyukur. Satu lagi bersyukur dengan bersyukur dengan hati. Kalau kemarin panen kopi, tahun kemarin dua ton, tahun ini satu ton, kira-kira apa? 되어 Baba Kem. Thank you.